حبيب محمد عليه السلام حبيب محمد عليه السلام الله الله الله الله الله الله الله الله نعيم الورى يا النبي يا الهدى نعيم الورى كب الفايد وفي الفرج نرجوك بالفايد وفي الفرج اللهم صل وسلم على اللهم صل وسلم على حبيب محمد عليه السلام حبيب محمد الله والله الله والله والبس جمالا على جميعنا والبس جمالا على جميعنا بالنور النبي نوير قلبنا بالنور النبي نوير قلبنا اللهم صل وسلم على اللهم صل وسلم على حبيب محمد عليه السلام حبيب محمد عليه السلام وحينا تاقو عراقنا كدولي مسجيد الأقصى عراقنا كدولي مسجيد الأقصى اللهم صل وسلم على اللهم صل وسلم على حبيب محمد عليه السلام حبيب محمد عليه السلام الله والله الله والله الله والله الله والله مرقامي مركان مدحيقا أقم مغلو مرقامي مركان مدحيقا أقم مغلو مقر ميدرتا موجدي حبيقا مقر ميدرتا موجدي السلام حبيبي محمد عليه السلام حبيب محمد عليه السلام حي معان عيدي موسيكاري لحما حي معان عيدي موسيكاري اللهم صل وسلم على اللهم صل وسلم على حبيب محمد عليه السلام حبيب محمد عليه السلام الله والله الله والله حما كلنا حافظا عفيدا حما كلنا حافظا لروحي ومال ومن أهلنا لروحي ومال ومن أهلنا اللهم صل وسلم على اللهم صل وسلم على حبيب محمد عليه السلام حبيب محمد عليه السلام حبيب الإله لك الحسب حبيب الإله لك الحصب ومن حبكم لا لحسن المولى ومن حبكم لا لحسن المولى اللهم صل وسلم على اللهم صل وسلم على حبيب محمد عليه محمد عليه السلام الله والله الله والله الله والله الله والله حكي ديني ينجح لي أحمد نبي حكي ديني ينجح لي أحمد نبي ديواني كاي سناني رات الجناي ديواني كاي سناني رات الجناي الله صل وسلم على اللهم صل وسلم على حبيب محمد عليه السلام حبيب محمد عليه السلام اللهم